什么是欧式泰拳？这段视频我讲到一半可能会愤怒，希望大家可以稍微容忍一下。很多人问说欧式踢拳为什么被你说成欧式泰拳？每半年都得讲一遍。有些新用户、老用户呢，很多都流失到别的行业，他不从事这个行业了。从一三年开始，一三年我回的国，一一年那时候我开始网络推广是在英国。那个时候很多在看我视频的现在的朋友，其实你们都是孩子。那时候包括很多现在成为世界冠军的人，那个时候只是小小的运动员，也是个孩子。其实那个时候全行业的人。 其实都会看我们的教程。那个时候，我们在输出非常先进的教学的训练方法和训练的打击打法，在国内这段时间是空白的。只有少数的俱乐部请到了外国教练，或去外国学习过，但他们并没有能力去做到全网的传播。所以，我们当时也是最早开始传播教学视频在网上的那个年代。有很多人说，韩老师，你回国之后，我看到你们打击方法加加组合什么的，这些都是比较欧式的。我叫你欧式泰拳。起初我也不认可这种叫法，但是。 慢慢的，因为我看到这么多从业者，大家教学方式有问题，非常陈旧落后，大家打法非常不减脂啊，运动员这么打很难战胜外国的选手，所以我承认了，我跟你们不一样，我们叫欧式泰拳，有一个品牌，我们叫 HBW 品牌，欧式泰拳，所以是用这个方式，我们当时做的推广也非常符合那个年代时期的状况。也有朋友问，在国外没有欧式泰拳，国内为什么叫欧式泰拳？那我反问你，其实也没有国外也没有叫纯泰啊，泰式泰拳，国外也没有这么叫啊，国外有泰式风格，泰 style。 也有叫纯泰，这都是翻译过来。那为什么欧式泰拳说国外确实没有？国外整个格斗术或整项运动各种运动训练方法，其实跟我们现在我讲的欧式是一个概念的。也就我讲欧式，实际只是一种训练方法。那只不过我们用这种方法在训练泰拳，国外可能用这种方法，它在训练一切，包括小学、高中、初中的教育，大家互动，集体互动。 各种的延展性、娱乐性、趣味性，在教学里面、工作里面都是应用，包括格斗术、空手道、跆拳道、泰拳、拳击、柔术，其实很多都是我讲的这种互动性、这种训练方式。在国内，大家训练方式就是这种传统的，一、一二、一二三，好，走，往这看，干什么呢？这是国内训练方法，这完全不一样。我区分，我起个名字没问题。就像外国人说你中式英语，我们中国人也不说自己的英语是中式，别人给我们的称呼，我们也可以给他一个称呼，这是没有任何问题的。